Mengejutkan, ternyata beginilah kisah menyedihkan dari Jin Bun Hong yang mencoba menculik Ha Eng Biul. Pada season 3 episode 9 drama Penthouse akhirnya terungkap sebagian masa lalu menyedihkan dari Jin Bun Hong atau Nona Jin. Jin Bun Hong sebenarnya adalah seorang pelayan di rumah Logan Lee di Amerika, namun dibawa ke Korea oleh Logan Lee untuk membantu Logan Lee mengalahkan Jo Dante dan Chon So Jin. Namun dalam melaksanakan tugasnya, Jin Bun Hong ternyata berkhianat dengan Logan Lee karena terobsesi dengan Eng Biul. Seperti yang telah diketahui, Jin Bun Hong sangat terobsesi dengan Eng Biul bahkan dia berpikir bahwa Eng Biul adalah anaknya. Obsesi Jin Bun Hong ini dimulai ketika ia bekerja sebagai guru les Eng Biul. Saat itu Ha Eng Biul memang tidak terlalu dekat dengan ibunya dan ayahnya, sehingga lebih banyak bercerita dan berkomunikasi dengan Jin Bun Hong. Namun komunikasi itu disalahartikan oleh Jin Bun Hong yang menganggap jika Eng Byul adalah anaknya karena Eng Byul selalu menunggunya, memakan makanannya dan bercerita tentang semua hal kepadanya. Sehingga semakin hari semakin bertumbuhlah obsesi Jin Bun Hong pada Eng Byul. Hal itu membuatnya ingin membawa Eng Byul pergi dan memisahkannya dari kedua orang tuanya. Jin Bun Hong juga tidak memikirkan hal lain selain Eng Byul dan bahkan Jin Bun Hong rela mati untuk Ha Eng Byul. Obsesi Jin Bun Hong ini sama halnya dengan obsesi yang Mi Yok, mantan pembantu Jo Dante yang terobsesi pada Jo Dante. Pada episode 9 drama Penthouse Season 3, akhirnya terungkap alasan kenapa Jin Bun Hong bisa terobsesi dengan Eng Byul. Hal ini terungkap setelah Logan Lee berbicara kepada Jin Bun Hong untuk mengetahui fakta tentang kematian Oh Yoon Hee. Jin Bun Hong selama ini ternyata sangat takut dan respect dengan Logan Lee karena Logan Lee telah banyak membantunya dan Logan Lee juga tahu tentang masa lalu kelam Jin Bun Hong. Ternyata dulu Jin Bun Hong sempat menikah dan memiliki seorang anak bernama Michelle, namun ternyata anak Jin Bun Hong ini meninggal dunia karena ditinggalkan di luar rumah oleh suaminya yang sedang mabuk. Semenjak saat itulah Jin Bun Hong terus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa merawat anaknya dengan baik, hingga akhirnya anaknya meninggal karena kedinginan. Jin Bun Hong mengalami trauma berat pasca ditinggalkan oleh anaknya. Selain itu Jin Bun Hong juga sepertinya mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya yang seorang pemabuk. Jin Bun Hong mengalami sakit mental karena trauma kehilangan anaknya itu dan akhirnya menjadi terobsesi dengan Haeng Biul yang dia anggap sebagai anaknya. Meskipun sudah dijelaskan jika Jin Bun Hong kehilangan anaknya bukan karena kesalahannya, namun Jin Bun Hong tetap merasa bersalah dan terus menyalahkan diri sendiri hingga sampai saat ini. Hal itu pula lah yang menyebabkan dia menjadi posesif dengan Eng Biul karena takut kehilangan Eng Biul yang dia anggap sebagai anak sendiri.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 See you on the next video.